Assalomu alaykum. 286 kanal öz işini boshladi. Hazrati Musa va Fir'avn xalq oldida bahslashib olishibdi. Hazrati Musa meni Rabbim Nil daryosi bilan Misrga hayot bergan deydi. Fir'avn esa men istasam Nilni teskaroq zaman deydi. Hazrat Musa qani ko'rsa degach fir'avn vaqt so'raydi ertasi kuni uchrashishga kelishishadi hazrati muso yaratganning buyrug'ini bajarish niyatida uyiga ketadi va dam oladi fir'avn esa musoning rabbisiga duo qiladi ertalab nil daryosi oldida uchrashishadi va nil daryosi fir'avn aytganday teskari oqa boshlaydi hazrati muso yaratganga nola qiladi men sen aytma degan narsani aytmadim nega bunday qilding deydi seni aytganing to'g'ri edi deydi yaratgan ammo sen uxlayotganingda u duo qildi men hammani rabbisiman hammani duolarini qabul qilaman alloh shunchalik odilki unga ibodat qilganni ham qilmaganni ham sig'inganni ham sig'inmaganni ham duosi evaziga yordam beradi